مرحبا يسعد اوقاتكم بفيديو اليوم اشتغلت هيدا الموديل واذا عجبكم خليكم معي لحتى نشوف كيف بينعمل بنعمل هيدا السالف ما بنعمل كريباج كتير يعني التنفيش بيكون شي بسيط مش كتير هودة بابيس الكبار اللي بنحطهم هودي بس بشكل مؤقت لحتى نثبت الشنيون هلا بنشيل الدبابيس بنجرب نثبت بنحط invisible صغير ودايما بتكون الدبابيس مخفية هلا وصلنا على ال section يلي اغلب الشغل رح يكون بهيدا ال section. بنبلش ناخد سكشنز صغار بس بناخدهم كلهم دايجونال باكورد بهيدا الشكل كلهم الفروقة اللي بدنا ناخدهم دايجونال باكورد كل خصلة بناخدها بنقسمها قسمين وبنبلش نلفهم على بعض بهيدا الشكل هلا رح نرخيهم بهذا الشكل كل ما عملنا وحده بنحط دبوس فكان المبدأ سهل كل ما خلصنا وحدة بنرجع بناخد يلي بعدها ما رح ناخد القدام بناخد من هون ناخذهم diagonal backward نقسم كل وحدة لاثنين نبلش نبرمهم حوالي بعض منرخيهم بهذا الشكل اذا بتحبوا تعطون شوية definition فينا نرش سبراي وب straightener بنصير كل وحدة بنعملها ملاحظين كيف عم بصيروا بعد ما نعمل ب straightener؟ ان شاء الله يكون عجبكم اللي عملناه اليوم وبالاخر بقول لكم ما تنسوا تدعموا القناه like share subscribe. انا بشوفكم الاسبوع الجاي bye.